эгер ийилүүчү сызгычтын үстүнө салмак коюлса ал күчтүн таасири астында ийилип калат резина шарга адам кандайдыр бир күч менен аракет кылса анын формасы өзгөрөт эки учурда тең күчтүн нерсеге таасири нерсенин ылдамдыгын эмес формасын өзгөрүшүнө башкача айтканда деформациясына алып келет деформация нерселердин өз ара аракетинин дагы бир натыйжасы